IBB Amia per Ramsey County Social Service ni lo Ramsey County Data per Virtual Town Hall ta opolo waganyo to ko ko ga de pe la merch ato tsi ki to ki sita halako thanari to lo luina ri ko ni lo ta opo kai ni pa oro pe waganyo to ko ko ga de waganyo ko na di ko ga de ro mat ko ra pu di ko ni lo ko ro wi ta su he pa pla ro pe town hall meeting ni lo Ramsey County ဟီရိုနာဟူလိုဝကညောတောကိုကောကတဲ့တာကောတာခေတော့တာလူတီတဖာနေနော် Ramsey County ဟီရိုတိညာကပမာကျော်ချိုထွဲဝကညောတောကိုတာလူတီတဖာအဘိကတော်တီလေဘလိုပါမတူတာချုံမတာဟေကိုဟိဖာတီတဖာလို့ဘကပမာကြီးတော့ပုံစံတီလေဘကပမာကျော်အဘိကတော်ဝကညောတောကိုအဝတ်တီလေနေနော်ဘကရုတေစေမတ်ကောရဝကညောတောကိုတီတဖာလို့ Ramsey County kama jo cho thwe awi kutar mi lo ye tu lo mu lo wa ka nyo to po ko ga de lo ke he pa phra ro phe virtual town hall ta o po phe la march authority sa ro phe thanari ni lo ye mu la lo kati ba ni tu ko ga de kwa thwe o so okay ti lo da ra ni tu le ki de lo ta lo